はいということでまたやっていこうと思います、はい、夜のあのうん撮影できたんですね撮影できるんでねこれからアイルミナーが撮影できてこれからあの玉を使って今度はレンティル解消について調査をしてレンティル解消する海の中せっかく応募取ったのに エネルギー反応があるんだここはねレベル2だ確か初めてあそっかさあなんか来るかなできるかな何ができるかなあもうなんかあハートも追いかけてる てる好きなんじゃんハートのことラブなんだっけ夜の海とかさやってみたよね絶対さ綺麗だよね上にないのかサニー号だなんか下にいた今違う違う違う左ああ左ああそれ それだったかあ音音音音音楽音楽流したら今さ反応してたかもしれないじゃん何こっちあ向こうから見たあら逆側からってこと今今日はなんかうおーって言ってるなんかいるなんかいる おお何これめっちゃ面白いこのポケモンこんなポケモンいるんだ今もう全然わかりませんよめっちゃ取るやんめっちゃいいよめっちゃ取るやん顔絶対見過ごしたなあいっぱいいたいっぱいいた くさんいるじゃんあほらびっくりマークだってなんだコイキング奥にいるえコイキングも結構なんかさいないよ言われてないもんだってもうーブ取ってんじゃん あのユレイドルってポケモンね化石なんだよあのゲームのえあのお花みたいなゲームでは化石で発掘するとえる終える子が遅かったえ今だって奥たんいただから遅かったああおお ズームいらない取ってもう一回あ威嚇してる方へこう絶対負けんのにああ食べる食べるかと思った負けるでしょハリセンボン普通に考えて すごいフロスターフロスターって何ポケモンあ音楽流してみてあ今のいいんじゃない取れたてんてててててん てって流したら多分ダメかなんか泣いてるよ奥にああちょっとコイキングいい感じに取れないかねああ行っちゃったよ中止深いね さっきのなんかあれだねナンバーレベルレベル1より深い位置からだね絶対綺麗でしょこれ。あ、あ、群れ群れ。あ、群れ。むず。 でもまあまあ新しい発見は何個かあってなんだっけユレードルは化石でねあのしか捕まえれなくてうんだから実際に生息してるポケモンではないそうなんだ実際に生きてるポケ、えーと、とユレードルっていうのを野生のユレードルっていうのはいない、うん、あれ野生のユレードル大昔はああやって 岩タイプなん岩草タイプ硬、うん、いイメージなんですけどあの動画見る限り柔らかそうだったよねよいしょ サニー号取ってて。えレードラいっぱい取ったよめっちゃ取ってたのねんな三時、うええー そう餌の時より低いえなんかわーってやってる時じゃないこれが1でこれ3って同じじゃんなんか伸びてるやつの方がいいんじゃな3の私3のこれこれかなんか9番あでも 11の方が顔分かりやすい正面は8なんだよねリンゴかリンゴかないか美味しそうこれハリセンの方 この横のちっちゃいのは子供ガルーラみたいなそうで水しぶきこれあ正面は8番正面レベル1あ、っちだから どうぞ難しいさて焦るよナイスタイミングいろんな写真せっかさそのポケモン取りたいって言ってこっち側でさ鳴き声とか聞こえてさ鳴き声と振動 れどこやったいいねなんちゃら公園公園の一番最初のやついいねなんかあんま変わんないけどいいねだって一匹ででかいもん絵になるのはさっきの あれちょっと欲しかったね上切れてなければもっといいねえあ全体が見えて見えてるけど同じ場所じゃね、うん、いいねなんだろうすごいんじゃないのダメだ アリーセントすら言うな、ああなんホエルポの目線だったらよかったかもしれない新発見だ難しいねなんかホエルコで撮ったつもりなのになんかモフィの方になっちゃうからうんいいね群れ群れに来たああまあね大きさの違いだけ なるほどね。うん、のレベル。何やればいいけど。指示があるなんか言ってたっけ今だからそこの面をやれって よろしくね今度初だってコピアの調査コピアよろしくねコピアだったらどれでもいいの好きな面で、えー、いっぱいいいやつを取ってくださいねレベル上がりそう上がらないなこれ 頑張ります他のやつはまだね全然半分ぐらいだと思いますあとはナッシーとなんだっけあれカニがいてあの綺麗な花がいて、あれあ しいなこれ右側の海には何にもいないの、わかんないいや見て 伝えてくれるんだ待ってあれピンと今日ヤドンのでけえヤドンヤドンってピンクだった俺の時三三四匹いたよえ二匹だよ二匹だっけ 体これ5 0 0点いったのいかないけどななんでこっちが向かってない上は玉だなんか左にさ空から鳥何匹か海中に向かったんだよね やモメかなわかんないエリいけるじゃこれエリキの方よし食べた食べたあのっけたあマジでこっちもら、このくれ いや、左、左。全然近いから。はい、チーフリー。左。おー、ピスコップやってる、スコップ。スコップの方におびき寄せる感じで。 難しいよサーチで力難もうダメかなあ、いいよあ、えー、あ、いたいたそろそろ何かやれやんないんならライ来中の方行くよこれからやりそうな雰囲気あるけど ああ水出ましたあ取れたかな けるかな1万2000でしょピカチュウがだってシャベルに向かって何もやんないから何やるんだろう4までいかないとやんないのかな3かレベル 3? 2じゃんそれが3までやんないといかないのかな ですこれなんですね寝てる人中心あれ綺麗花なんかもっといいの撮ったよ私まさかああお花のいっちゃったかい最悪だマジマジでいいの撮ったのに悲しみ悲しみすぎるのそれだったら万 それでしょ綺麗原あるとし選んでないわけショックすぎる三。あ、やっぱしゃべるで、何件やってんだ。喋ってんのか。違い。え。三。ビリビリのやつ。ねえ、やっぱ、切れちゃった。 何もやんないんだもん寝てるからいやー嘘でしょこんないい色取れたのにどっちだと思ういやそうショックですあやちゃん 悔しいこれはよし取りたいもんいいよじゃあこのままやっちゃおうじゃあちょうど30分の動画いいよいいねあそれかわっくんがやってみていいよいいよえそれショベルもショベルもやってやだショベルちょっともう一回いいからいいねお夢でわなしあ絶対あれ5000点いったべもういいねショックすぎるよ ね皆さんめっちゃいい写真だった、うん、これ正面だとよかったねもっとおびき寄せてベストタイミングいいね電気ショットだからいいね北端 まあ諦めて違う面やってくださいでもそれでもいいですかいやもう綺麗花いやジャングルジャングルやるならじゃあワックンでやってなんで絶対あれだなそれではワックン最後ジャングルで締めてくださいジャングルはねレベルはねうん また今度リベンジしますなん知ってるかな夜は全然だどっちも行かないねレベルにはどっちがいいガーガー 最初から最初からいるんだいってらっしゃい鹿なんかおおメガヤンマだって トランストランセルって動かないのかなバサバサバサバサあれ今回捕まえてないあーなんか泣いてるぐわーって言ってるああーわかった。 ーって呼んでて。あー、何何ってあトランセルがなんか動いてるのかと思ってたチャージしないの何あれあなんかいるあああれだ で反応してくれないの寝てるしローもいないのラグラージュってなんだっけ潜ってるよなんか出てこいあー出てこないせっかくあんな時間かけたのに ジャングル難しいねやっぱり他のと比べるとあいっぱいいるやつだ落ちないんだ あれ落ちた瞬間取れるといいんだけどね難しいね何 <laughs> ああなんか飛んだ追いキング飛ぶタイミングよ 落ちない一切起きないつけられたよあのー、出ないウーパー わいいその二人あえそれその2匹取ってないよ赤ちゃん多分レベル3ぐらいになったら裏行けるようになるのかなねえん早くレベル3へ行きたいなそう考えるとあの裏入ってみたいよね パーはだってこいキングだそろそろパクパクパクパクなんかゼニガミいないあれゼニお来たあなんかいるよ え、今ポケモンいたよ。うん。気づいてたいるんだけど、全然見えない。あれ全然見えない。うん。もう終わりかよ、だって。 あの、綺麗花加工したいな。加工して、あれでしょこの画面の、あれにしてほしい。1しかない。 あのちっちゃい2匹いる鳥まだ取ってないと思うんだよねズケラじゃなかったズケラの進化の前みたいな感じだよ名前ツツケラじゃなかったえだからつつ名前ツツケラじゃなかったってばいやなんかねちっちゃいね えー、違うよキラだったっけあの名前なんかもうちょっとこんなつけラかなつけラかあレベル3星3かあでも絶対いいと思うよ星ん。上がると思うねこれあ巣にいる ウーパー小せ寝まし 更新したすごい絶対あれで5000点いったあのー、いいね、あれ綺麗花5000点だろう5000点って見てみたいないいねねはい5000点って一度でいいから見てみたいねでも他のポケモンあ映ってるか 同じポケモンも他のポケモンに換算されるもんねいいねおこれがいいんいや本当に基準が分かんないんだよね何なんだろうなえー、あでも草むら草むらに隠れてるよりだってあれ草むらに隠れてケツじゃん何なんだろうね正面だったらもっと4000ポイントいってたのかな ほら、更新、更新した。大きいからちょっと。中心だったし。いいね。え嘘でしょ。ということで、間違えちゃったけど、 <laughs> 今回は。最後、嘘でしょ。ここまでです。 <laughs> バイバーイ。バイバーイ。